Саламатсыздар оқушылар бүгінгі қарастыратынымыз тоғызыншы сынып физикасы номер үшінші зертханалық жұмысты жасайтын боламыз әрине бұл номер үшінші зертханалық жұмысымыз математикалық маятниктің көмегімен еркін түсудеуін анықтау болып табылады өткен сабақта біз жалпы еркін түсудеуін өткен болатынбыз және де математикалық маятниктің негізгі формасын ашып түрлендірген болатынбыз енді осыған байланысты біз зертханалық жүргізетін боламыз Ой болса біз бастаймыз бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты жұмыстың мақсаты математикалық маятник көмегімен э, жердің еркін түсуін анықтау және алынған мәнді нақты мәнмен э, салыстыру болып табылады керекті құрал жабдықтар яғни электронды секундомер немесе ұялы телефонның секундомері болса да болады ә, секундтық тілі бар сағат өлшеуіш таспа жүкке байланған шар ә, енді бұл сіздерде болмауы мүмкін қазіргі уақытта сол себепті біз виртуал түрде жасап көруге тырысамыз және жасаймыз ә, мектепке келген кезде бәлки осы зертханалық жұмысты жасауға мүмкіндік барынша қарастырамыз олай болса кеттік негізгі қысқаша теория бұл ә, зертханалық жұмысымызға керекті теория әрине математикалық формасы керек болады өткен сабақты өткенімізде иә ә, осы жерде Кербес периоды бір толық кербез уақытын неге тең еді мына бір формамызға тең осы жерден біз не табамыз еркін екінші тапқан кезде формуламыз осылай түрленіп жазсақ бола ма болады екен міне қараңыздар осы формула арқылы біз нені анықтайды екенбіз бүгінгі еркін жүзуді анықтайды екенбіз енді жұмысқа нұсқаулық ретінде мына бір негізгі мәндерді бердік осыларды жазамыз мына кестені сызамыз қазір осы кестені толтыру арқылы біз еркін жүзуін анықтайтын боламыз ол үшін қараңыздар жалпы ә, э, қаулығында нұсқаулығында 40 терме жасалатын уақыт өлшеу керек кестеге жазамыз дәл осы тәжірибенің шартын өзгертіп бес рет қайталаймыз нәтижесінде алынған әрбір тәжірибенің еркін түзілуін есептеп оның орташа мәнін э, жазу арқылы еркін түзілуін анықтайтын боламыз жақсы олай болса біз зертханалыққа оралайық так олай болса міне біз зертханалық тақтаға оралдық виртуалды енді біз бастаймыз иә бізге керегі әрине осы бір қырық тербелісті неше уақытта орындайтындығын біз қарастыруымыз керек иә ол үшін біз не істейміз мәндерін жазып отырамыз олай болса кеттік біздің ұзындығымыз неше деп алдық 100 сантиметр деп алдық бастаймыз қарап мына жерге қарап отыратын болсақ тербеліс саны жүріп жатыр яғни біздің 40 тербелісімізді ә, неше секундта орындайтындығын қарастырамыз иә біздің секундымыз кетіп жатыр міне қараңыздар әзірге жеті тербеліс болды ә, осылай уақыт өзгере береді әрине бұл ә, формула қайдан пайда болды қалай шықты дейтін болсақ өткен сабақта айтқан болатынбыз еркін түсу деп анықтаған болатынбыз осының нәтижесінде қазір біз еркін түсуді анықтаймыз так дайын тұрамыз өйткені қазір қырық болған кезде біз уақытылы тоқтатуға тырысуымыз керек өткен сабақта айтқан болатынбыз сіздерге не дедік бізде ұзындығымыз қанша ұзын болған сайын көп уақыт жұмсалады дегенбіз иә дәл сол секілді уақытымыз көп жұмсалып жатқандығын көріп тұрмыз міне қараңыздар так жиырма алты болды әзірге уақытымыз бойынша жиырма алты қарайық отыз болды қараңыздар отыз қырық болған кезде тоқтатуымыз керек біз отыз төрт отыз бес 36, 37, 38, 39, 40 дейміз, е? Қараңыздар, 40, яғни 40 тербелісті, 40 тербелісті. Неше секунд орындады? Әрине, 79-да 2 секундта орындап шықты. Олай болса, тағы бір қайтадан бастаймыз ә, тағы бір көрейік қараңыздар уақыт кетті тербеліс жүріп жатыр иә осылай тағы бір рет тербеліс жасап көреміз өйткені ә, бізде бес рет қайталау керек дейді да бес рет қайталау керек демек біз осы тәжірибені бес рет қайта орындауымыз керек деген сөз сол үшін әрине ә, біз қайталап көреміз сіздер де жасап көрсеңіздер болады әрине бірақ қалай осы программа болса ғана болмаса орындау қиын болады иә так немесе бізде мынау қазіргі уақытта білім ленд иә платформасында осы виртуал зертханамыз бар сол жерден анықтасаңыздар болады әрине сіздерде так Cirma už volda, zde, cirma už volda, ja. Vazgeçirme hoş buldu. Otuz yıka. vez. Қырық дейміз. Қырықты дәл сол уақытта аяқтады ешқандай өзгеріс болған жоқ яғни енді біз осының ұзындығын өзгертеміз қайтадан мысалы ұзындықты елу сантиметр қылып қояйық так біз мынаны жасып қоямыз мәнді жасып қойдық енді екінші мынау бірінші бір метр болған кезде енді нөл бүтін оннан бес метр кезіндегісін қарастырады екенбіз ол кезде тағы біз неше неше қырық терме жасатамыз тез кетіп жатқанын қысқарған сайын өседі жылдамдық артты деп қарасақ болады иә міне қараңыздар өте тез өте жылдам жүріп жатыр өте тез өте жылдам қырық те бес жасағаннан кейін тоқтатамыз міндетті түрде міне иә, қараңыздар уже уақыт аз уақытта көп жүріп жатыр иә отыз бес отыз алты отыз жеті отыз сегіз отыз тоғыз қырық қырық те бес жасаттық неше жиырма алтыда төрт секундта орындадық енді осыны кестеге жазамыз кестеге ораламыз иә сонымен енді біз нәтижені кестеге жазамыз жіптің ұзындығын біз неше деп алдық әрине жіптің ұзындығын бір метр деп алдық тербеліс саны қырық болды тербелістердің уақыты әрине жетпіс тоғызда екі секундта орындады енді сіздер осы жерде еркін түсу деуін анықтайсыздар иә және орташа мәні енді біз бір ақ рет анықтадық сол себепті орташа мән алмай қойсаңыздар болады ол үшін біз қай форма қолдану арқылы g тең болады жаңа жаздық біз иә төрт дің квадратын көбейтеміз ұзындыққа көбейтеміз n айналым санын бөлеміз уақыттың квадратына осы форма қолдана отырып сіздер нені анықтайсыздар еркін анықтап мына жерге жазып қоямыз иә кестеге кестені толтырып одан кейін барып міндетті түрде біз салыстырамыз жердің екінші сүдемен салыстырамыз тоғыз да сегізбен нәтижесінде абсолютті салыстырмалығын анықтаймыз міне и мәнін анықтап қоямыз осы формулалар салу арқылы негізгі қателіктерді қарастырамыз олай болса жасап болғаннан кейін міндетті түрде осы зертхана жұмыста не анықтадық қалай анықтадық қандай формула қолдандық деген сұрақтарға жауап береміз иә сонымен қатар бүгінгі зертханалық жұмыста сіздер не түсінгендеріңізді осы жерде анық қысқа нұсқа жазамыз және бізге жібереміз жақсы оқушылар бүгінгі сабағымыз аяқталды келесі сабақта жолыққанша сау